Всем привет! Сегодня никакого бега за кошачьим кормом не будет. Котик кушает, мы можем слышать. Два слова вместо вступления и поехали смотреть бэкстейдж. Ну, собственно, эта идея возникла у меня в голове очередным утром, когда я лежал, придумывал себе различные фантазии. Я захотел сделать человека, у которого вместо головы будет бутон, так как сейчас очень много цветов, май, э, и человек с пионом вместо головы мне показался очень интересным. Э, я, собственно, озвучил, всем понравилось, э, и мы начали искать модель, это была первая проблема, с которой мы столкнулись. Я хотел субтильную девушку с короткой стрижкой, белой кожей. Модель, которую я нашел, она, к сожалению, не согласилась и сказала, что ей неинтересно для портфолио. Э, но если вам будет, кстати, интересно, э, наш проект нравится, то, пожалуйста, пишите нам, присылайте ваши фотки, и мы будем вас иметь в виду, и, возможно, вот как в дальнейшем вы услышите, мы возьмем вас тоже на наш проект. А вот я сказал, что я хочу, скорее всего, наверное, парня, потому что парни, э, худощавые парни с короткой стрижкой чаще встречаются, чем такие девушки. Э, и я, собственно, сказал, что хочу парня. Лена сказала, а у меня есть как раз молодой человек. Он сказал, что э, я готов на ваши проекты. Мы к нему обратились, он согласился, нашел для нас время. Э, предложил еще свою подругу Дашу. Спасибо, Даша, большое. Э, что согласилась, и они оказались очень похожи, обе оба с короткой стрижкой. С моделями вопрос решили, Второе, вторая проблема была э, с, сеткой. Сетку найти нам не удавалось долго, мы ее искали в день съемки, думали, это будет очень легко, обошли все э, тканевые магазины, строительные магазины, ни в одном ничего подходящего, как вуаль, например, тонкая э, у невест или что-то такого мы не нашли, шторы были, во всем были. В общем, поняли, что нам нужна рыбацкая сетка из лески с широкими отверстиями. Сетка от колгот тоже не подходила, так как бы она передавливала голову. Э, на, на тот момент показалось, но сейчас, я думаю, можно было бы и использовать. Э, собственно, нашли мы, э, точнее, мы начали искать рыбацкий магазин, в котором бы эта сеть продавалась, оказалось, что эта сеть является незаконной, это браконьерская сетка, и ее можно купить только из-под полы э, у кого-то. Мы узнали, у кого это можно купить, но оказалось, что этот магазин э, не работал, это был санитарный день, так что нам пришлось выдумывать. Э, недолго думая, я понял, что нам нужно попытаться, чтобы спасти каким-то образом эту съемку, поехать э, в Бугудонию. Бугудония – это рыбацкий район нашего города, там Э, возможно было ее найти. Я подумал, и я не ошибся, пришел к рыбаку и говорю, рыбак, мне нужна сетка. Он сказал, да, я рыбак, у меня есть сетка. И он нам одолжил несколько кусочков ее, за что ему большое-большое спасибо. В общем, все нюансы я светил, пионы мы нашли у моей тети в огороде. У нее было много-много розовых пионов красивых, очень вкусно пахли. Э, собственно, поехали смотреть видео. И, в общем, что мы <laughs> сделали с Димой? Мы поехали в район... Ой, оса! Мы поехали в район э, Бугудония, где живут рыбаки. И будем сейчас просить у них сетку. Дима вон стоит, стучит, но, к сожалению, ему не открывают. Не открывает, Дим! Ну, Дима нашел человека, рыбака, <laughs> который нам, может быть, может помочь. А, вот такой вот э, квест. Так, по понятным причинам мы не могли снимать тех людей, которые дали нам рыболовные сети, но Дима нашел. Мы сейчас их постираем, да, Дима? Да, постираем, постираем. Так что спасибо большое. Там вдалеке, ребята, не буду снимать. Кэнди, Кэнди. Героиня, героиня, да, мы просто опять в фотостудии Ольги, Ольги Худаевой, хотел сказать, Кудаевой. Наша. Цветочки красивые, ароматные. Так что мы, получается, делаем один розовый глаз. И губы розовые. И губы розовые. Да. Ну, я хочу такой, знаешь, темный глаз, чтобы под кучей-кучей лепестков остался только белок и его глаз. То есть Лена говорит, а ну давай не совсем темный, чтобы черный там смотрит, а чтобы был розовый, Лена так решила. То есть а я хотел чтобы вообще, чтобы... Роз... А ты хочешь, чтобы он был темный? Ну темный нет, ну представь, голубое небо, красивое голубое небо эти пионы. И вот это, представь, просто вот так вот розовым вот так замазано, то есть вот тут вот здесь mm. даже. Вот так. Угу. Вокруг вот так вот. Да, да, да, да, да, да. Ну, давайте. Да, мы делаем вот этот вот глаз розовым и губы. Закрываем. Все боятся. работаем 6 рук, только мои не заняты. Дим, я думаю, здесь вот так ставить. Вот так? Да. Ну, может, да, хорошо. Дим, пожалуйста, снимай, он сейчас развалится. Сделай Хорошо. портрет, пожалуйста. Хорошо. Гидровырубы тоже так же, когда шестые прогнуть там же колесо. Это подходи к ней близко. Только сиськи висят. Можно убрать свои сиськи из кадра, пожалуйста? На самом деле, а Тебя забанят просто. Детка, детка, у тебя есть 18? Да, есть. Ближе, ближе к ней. Да, да, вернись. красиво. Ой, крутые ребята. Спасибо. Я молодец, визажи супер. Как всегда. Как, всегда, визаж в наших проектах, да, очень важен. Без них никуда. Слушай, а ты видишь, какие комментарии вам в прошлый раз за цветок написали? Какие замечательные ресницы. Да, кстати, а, Очень а, кстати эта визажистка оценила. Мы ее в Москве творческий проект с ней делали. Угу. Реально, выпускник. Все видишь.